неудобно как. состав просрали. Короче, все, пизда. Сейчас будет тормозить Слушай, а учитывая то, что мы тут навели, я бы, мне кажется, нам лучше до следующей платформы дойти. Ну да. И поехать домой. <laughs> Блин, ну на разворот.